Israel ni adalah ruam-ruam semua ajaran-ajaran yang ada sejak daripada Nabi Adam sampai ke Rasul yang terakhir sekali ha, ni semua reka-reka-reka-reka hanis semua walaupun isi hadu ada dalam tu kerap kereng apa tu? cerita kalau orang Melayu kita dia panggil bari tapi bari-bari ni benar hak dongeng-dongeng saya royak tu cerita nak jadi gambar mudah-mudah katanya Allah Ta'ala royak ha Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu. Setengah Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ayat 80 ni sampai 88 akhir surah al-qasas dan engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap supaya kitab al-Quran ini diturunkan kepadamu mari kita sudah pun bici ayat ni nabi tak biasa telitah katanya Quran nak turun kepada dia tapi alamat-alamat tanda-tanda katanya ia nak jadi rasul tu memang ada sejak daripada awal lagi masa dia budak-budak lagi ada padri nak buat orang Kristian biasa royak kepada Abu Talib katanya budak ni akan jadi pemimpin dunia di suatu hari nanti Lepas tu banyak, lagi alamat-alamat yang menjadi tanda-tanda bahawa Nabi adalah seorang Rasul. Tapi Nabi sendiri, dia dia tak ada dok Tak katanya, Kro'el ni Allah Ta'ala akan buat turun kepada dia dalam bentuk pensain sikit-sikit-sikit mengikut keadaan yang berlaku tetapi ia diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu Nabi tak ada biasa ngaji dengan siapa-siapa tak ada berguru hikmat yang Allah Ta'ala buat Nabi tak pandai menulis tak pandai baca jalan satu triumprom dia panggil untuk nak jadi Nabi itu terima Quran dengan penuhnya kepercayaan orang terhadap dia katanya dah dia tak ada guru eh tak biasa ngaji daripada mana-mana lepas tu tak pandai menulis tak pandai baca ambil surat mari baca ya tak pandai sebab tu apabila Quran tu hewak turun kepada Nabi ni orang hak dapat hidayah pada masa tu dia yakin selalu katanya dah Nabi dia tak pandai nak pergi tulis share ke benar yang dengar daripada siapa-siapa yang ngaji kedak daripada orang tu orang ni tak ada benar ni boleh boleh pat tanti ya panggil boleh tahu dah katanya nak gi ang kau tu ang kau ni tak boleh tapi hak paling besar sekali rahmatan min rabbik sebagai rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah buat turun Quran melalui malaikat Jibril sikit-sikit-sikit. Eh, Lepas tu baca anak hari pula. Nabi baca sendiri dan malaikat Jibril eh, mari duduk mudarasah. Sekali dengan Nabi baca, Nabi dengar. Jibril dengar, Nabi baca. Nabi baca, Jibril dengar. Terutamanya di dalam bulan Ramadan. Hak berlaku banyak sekali hampir tiap-tiap malam Nabi duduk dengan Jibra'i untuk tadarus Al-Quran. Lepas tu, hak lain daripada tu, eh, Nabi baca sendiri. Terutama baca dalam solat malam. Oh, yeah, Nabi baca. Kadang-kadang ulai hak tu lo, ulai surah lain. Ulai hak tu ayat tu, ayat ni dan sebagainya. Lepas tu, tak, tak terlupa. Hak ni pisik yang tu hebui kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum dia tak terlupa kita ni Quran dak tangi ngapa ngapa ngapa ngapa surah ni terlupa cacuk dengan surah ni sebab apa ayat yang nak serupa tapi Allah tak ada bui kepada nabi dan para sahabat Quran tak ada tangi tak ada tipim pada waktu tu nabi terima daripada mulut Jibril nabi sapa kepada sahabat pun mulut ke mulut ingat Masya Allah Lepas tu jadi pengajaran Jadi ajaran yang paling besar sekali kepada umat Mada dengan sebuah Kro'el Kalau kita tengok ambil Kro'el sebuah kecil ya. Tapi Masya Allah Dari dunia sampai ke akhirat Ni kita kecek mudah-mudah Jadi gambar katanya Padai dengan sutih Bapa Quran tak you jadi banyak-banyak-banyak-banyak banyak butir boleh 30 apa misal tu. Barulah cukup dengan apa? Dengan umat yang maju ada teknologi, ada tu ada ni, ada tu ada ni. 30 butir padah kali. Tapi bapa boleh suti tu? Bermaknanya Quran ni adalah ruap-ruam semua ajaran-ajaran yang ada sejak daripada Nabi Adam sampai ke rasul yang terakhir sekali ruap semua reka-reka-reka-reka hanis buah walaupun isi hodok ada dalam tu kerap kereng apa tu cerita kalau orang Melayu kita dia panggil bari tapi bari-bari ni benar hok dongeng-dongeng saya royak tu cerita nak jadi gambar mudah-mudah katanya Allah Ta'ala royak ha Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Adel, Nabi Nuh, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu setengah Quran. Eh, apa nama ni kalau kita buat soalan? Apa namalah Tuhan duk riwayat cerita banyak doa. Oh. Tuhan tak tahu katanya dunia nak maju, orang nak duk lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni. Adanya kemajuan yang manusia fikir banyak. Tapi buat apa Quran duk kecek ha? Pandai pasir. Ha tu gitu. Duk kecek ha utar tak kecek kau teknologi maju-maju berarti katanya Quran eh? mai tan samai dak sebab setiap kali apabila dibacakan akan al-Quran walaupun kita hidup di dunia yang pesak yang maju sekarang ni pun walaupun sikit lagi dah tahu berapa ribu tahun misal tu manusia akan maju kau akan mundur kau kau dunia akan merosok ke lagu mana wallah alam kita tak tahu tapi Quran tetap menjadi kitab yang diguno oleh setiap orang bukan untuk orang Islam saja dak bahkan orang kafir pun boleh guno Quran dan kena benar oh, kalau lah tiap-tiap orang pakat kembali semula kepada Quran pakat ngaji Quran reti Quran ngapa Quran dan sebagainya Ini adalah rahmat dari Tuhanmu maka Tuhan pun royak saya baca dah ayat ni kemarin tapi wasa teleka wasa tak habis. Supaya minta maaf dah. Supaya kita kehek tak habis. Dia berasa dia ada lagi. Klik klik dia baca dari tafsir pula. Baca hak tu baca hak ni. Masya Allah. Dia berasa katanya kena kena kena sapa lagi. lah Kita baca ayat ada ayat katanya akhir surah Al-Qasas. Tapi ia adalah suatu kebaikan kepada kita kalau sekiranya kita pakat-pakat dengan tupuk tambah dan sebagainya. Tuhan pun royak. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Oleh itu janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir. Terutamanya dalam tafsir ayat mung jangan jadi penyokong bagi orang kafir hak duduk menentang mung. Supong juga dengan kita pada zaman sekarang ni, kita tahu katanya orang kafir tu dia tak ada duk sokong mano ataupun dia duk menentang Islam. Latar-latar kita duk tolong, duk bantu, dia jadi sayang apa dengan dia? Padahal dalam hati dia gelegok. Beci kepada orang Islam dan nak khianat Islam. Dan dalam tafsir katanya, ay mu'inan fala takunanna zahiran ay mu'inan artinya jangan kamu jadi pembantu penolong lil kafirin bagi orang-orang kafir Lagu mana? Dia tafsir. Walakin fariqhum wa nabidhum wa khalifhum. Hendaklah engkau ke apa? Becek pelik tua daripada orang kafir. Paling belakang daripada dia. Menyalahi daripada dia. Maknanya jangan hidup serupa. Jangan hidup ke apa? Nampak kelum-kelum dengan orang kafir. Kafir buat apa kita buat retik. Ha ni. Ni ajaran Quran Tuhan royak kepada Nabi Tapi Nabi mana nak pergi klom kelu dengan orang kafe Tak ada Tapi royaknya royak kepada ummah, Royak kepada kita semua Sampakah hari kiamat We pehe, we ada nyocup yun Kita semua Alhamdulillah lagi wala yasuddunka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik dan janganlah mereka yang ingkar dapat mengalahmu daripada menyampaikan dan menghalangmu Maaf, eh? dan janganlah mereka yang ingkar oh, maknanya orang-orang kafir yang hidup menetir saat ini dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu maknanya mung kena cari jalan lagu-lagu mana Quran ni kena wisapa kepada telinga manusia ha, tu gitu sebab tu orang yang ada jiwa orang yang ada jiwa bersih lagu-lagu mana dia nak sapa juga Quran kepada orang dia tak boleh duduk kalau kalau ajaran Quran ni orang tak tahu padahal dia tahu dia tahu habis cakap tapi nak buat gana nak usapa nak usapa ha itulah kalau kita tengok dia setengah-setengah orang hak kena igak duk dalam go Masya Allah tubik go Quran dia tafsir tulis sudah walaupun tak ngajar dalam go pasal ramah-ramah. tapi dia tulis salah satu ni saya misal dua orang dah orang atas muka dunia ni hak saya tahu lah hak siapa tahu lebih pada tu wallahu alam tolong-tolong rakyat tu iaitunya Sayyid Qutub orang Mesir tulis Quran masa kena igak duduk dalam gub orang-orang ziarah dia pun ambil kertas kosong masa pergi ziarah we kala we kertas kosong lepas tu bagi ziarah semula Sayyid Qutub ni bui hok dia tulis kepada orang yang mari duduk ziarah jadi one pen cara ha ziarah mari pak ha demo wi kertas hak eh, hak hak kosong kawe wi kertas hak kawe tulis siap dah lagu tu lah. masya-Allah tubik mari namanya fi zilalil quran orang okay, terjemuh jadi bahasa Melayu namanya di bawah naungan al-Quran orang okay, terjemuh jadi bahasa Melayu namanya Syekh Ustaz Yusuf Zaki orang okay, Kelantan tubik mari berapa jilid Ha tu nak ayat katanya. Ditulis dalam grup. Seorang lagi, orang hok nulis dalam grup juga, iaitu nya Abu Ya Hamka. Iaitu nya dia tak ada ngaji doktor dah, tapi diberi darajat doktor sehingga dipanggilnya Doktor Hamka Indonesia. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrillah. Rekah nama panggil Haji Abdul Karim apa Haji Abdul Malik Karim Amrillah rekahnya Hamka nama dia tu juga dia terima kasih dia katanya mujurnya Allah Ta'ala kede. dia kena igak duk dan legok kadi ke apa tu? kadi supa eh. antara saya utuk dengan kadi hak hamka iaitu kadi kan meng sebab mai pocai dengan kerajaan yang peretoh secara zalim tak ambil Islam mai duduk kereta. Hamka duduk di dalam gok pun tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis sehingga tafsir dia dicetak dan dibaca oleh orang ramai sehingga siapa ke tempat kita pun alhamdulillah nama tafsir tu iaitu tafsir Azhar. Tulis tubik jadi beberapa jilid. Saya tak ada kata. Ha ni nak ayat katanya orang ada jiwa jiwa bersih dia nak sapa juga ajaran Quran eh, kepada orang walaupun dia royak dia hurai dia gapo apa tu kita kiyah daripada hak ni orang ngajak Quran eh, guru-guru ngajar Quran eh, Allahu akbar jazahumullahu anna kulla khair setiap orang ni boleh kata anak murid kepada guru hendak ngajar Al-Quran boleh jadi guru tu mokpok kita boleh jadi guru hendak ngajar Al-Quran daripada abata saja kha ya la la kata orang ada jiwa bersih ya wasa nak ngajar Al-Quran kepada orang kalau kita tanya gaji berapa kau tak ada gaji ni saya diingat guru saya mengajar Al-Quran dia minta saya so, zakat fitrah hak hak setahun sekali tu week dia lah dia minta sebab apa dia tak ada kerja gapo minta zakat fitrah setahun sekali tu ya tapi ngajar rakyat hari hari hari hari hari hari tak ada berhenti-berhenti nak wala kita minta dengan dia nak ngaji Quran dia kata mari tengok ni yang no, nak ayat katanya we pluwe, we masa kepada kita Allahu akbar. Inilah tu hari raya katanya dan janganlah mereka yang Engkau dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Inilah orang yang ada jiwa bersih jiwa molek ni. Dia noknya napak Quran. Hidup di dalam cara hidup orang Islam atas muka bumi. Pas kita apa lagu tulah dah. Eh? Saya tengok kepada masa cukup kan? ni tak ada nak hurai juga siapa habis tapi itulah kepada kita semua nak ayat katanya hidup kita ni kena jadi gelomok jadi supaya dengan gaau tu lah dengan kera'i tak boleh becek siapa mati siapa kau akhirat duduk di dalam syurga pun nak wui kera'i tolong kita saqahu ilal jannah bawa orang itu ke syurga. Atau ha, kita duduk nak tu. Alhamdulillah. Dan walaupun tak habis lagi. Boleh jadi esok lusa. Saya pun tak tahu kan ni. Tak tahu katanya nak habis bila. Letak baru ni. Belum pada nak raya. Belum pada nak habis Ramadan. Letak katanya. Habis kali. Tak habis juga. Tak apalah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak habis bila. Walaupun seayak dua ayak pun. Kalau dia tak habis, tak habis. Duk panjang. Sebab duk hurai mengikut apa yang ada di dalam tafsir lepas tu tafsir-tafsir hak saya dok baca kod dalam dalam komputer tengok kitab-kitab hak ada kita dok baca baca baca baca baca mari dok hurai jadi tupuk tamuh di atas ni wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh